हेलो फ्रेंड्स मैं हूं आपके दोस्त सुमन चौहान और मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हो ओनली आपका जो पेट है सिर्फ वो निकला हुआ है उस पर फैट जमा हो गया है और आप उसको कम करना चाहते हो जो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी अगर आप उनको करते हैं तो आपका जो एक्स्ट्रा फैट बढ़ गया है वो कम हो जाएगा देखना फ्रेंड्स जब भी आप ये एक्सरसाइज करते हैं जो मैं आज आपको बताना जा रही हूँ वो पहले दिन से आपको फील हो जाएगा कि वो एक्सरसाइज कितना प्रेशर आपके पेट के ऊपर डालती है जब आप शुरू से ही करोगे तो आपको ये हो जाएगा कि हाँ पक्का इस एक्सरसाइज से आपका पेट कम हो जाएगा तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती जाऊंगी आपको देखते जाना है बीच बीच में मैं दस सेकेंड का रेस्ट करूंगी और बीस सेकेंड एक्सरसाइज करूंगी तो देखिए देखिए आपको कैसे करना है तो छः एक्सरसाइज है कोई भी आपको छोड़नी नहीं है डेली अगर आप पाँच से दस मिनट इन एक्सरसाइज को देते हैं जो आज मैं आपको बताऊंगी तो आप पाँच से दस दिन में खुद ही फील करेंगे कि आपका जो फैट है वो अंदर की तरफ जाने लगा है या आपका जो पेट है कसाव उस पर आना शुरू हो गया है पेट कम हो रहा है ये आप खुद ही फील करेंगे और ये तो पहले दिन से ही आपको पता चल जाएगा कि एक्सरसाइज में कितना दम है तो आइए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज कुछ ऐसे करेंगे one two three four five six seven eight nine number two exercise देखिए कैसे करेंगे one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty rest करना है दस सेकंड के लिए फिर आपको दूसरी साइड करना है ऐसे ही one two three four five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. 10 second के लिए रेस्ट नंबर थ्री एक्सरसाइज आपको अपने जो पैर है उनको टच करना है 10 सेकंड के लिए फिर से rest number four exercise one two three four five six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. फिर दस सेकंड के लिए फिर रेस्ट करना है Number five exercise. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen. 16 17 18 19 20 10 second rest one two three four five six seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. 10 second rest number six और लास्ट एक्सरसाइज हुआ two three four five six seven eight nine 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 friend ये एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है इसमें आपके 10 से 15 मिनट लग सकते हैं पहले आपको धीरे धीरे करना है लेकिन कंटिन्यूटी बनानी है लगातार आपको रोज करना है ये मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ हंड्रेड परसेंट एक महीने में आपका पेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा अगर आप रेगुलरली इन एक्सरसाइज को सही तरीके से करते हैं क्योंकि फ्रेंड आप खुद ही देख रहे हैं कि जब मैंने आपको करके दिखाया है तो इन एक्सरसाइज करने में पूरी बॉडी से पसीना निकल रहा है और सांस भी फूल रही है तो जब आप करोगे तो खुद ही आपको फ़र्क महसूस लगने लगेगा तो अगर आप भी डाउट में हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करें कौन सी ना करें सिर्फ आपका पेट मोटा है तो निश्चिंत बिना कुछ सोचे समझे ये एक्सरसाइज कर लीजिए जल्दी से फटाफट से और रेगुलरली कर लीजिए पंद्रह दिन में ही आपको महसूस हो जाएगा कि आपका पेट अंदर जा रहा है और कुछ भी फ्रेंड्स आपकी क्वेरी जो क्वेश्चन हो मोटापे के लिए किसी भी चीज के लिए आप निश्चिंत होकर पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हो और जो मेरे चैनल पे नए हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि कोई नई वीडियो आती है तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो फ्रेंड्स लाइक करना शेयर करना फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय